भैया सिंगल है भैया को गर्लफ्रेंड चाहिए भैया को अरेंज मैरिज भी करना है भैया खा खा के मोटे हो रहे हैं लेकिन भैया को डाइटिंग भी करना है फिट दिखना है ऐसे कैसे चलेगा भैया एक लड़के को देखा तो ऐसा जैसे खिलता गुलाब नहीं तो जैसे शायर का ख्वाब नहीं अबे फिर कैसा हाँ। जैसे औकात से बाहर এলে নীলচে মাস আমি সাজাবো ঘাস তুমি পা ফেলে আনবে বাহার এলে মেঘলা দিন আমি খুব রঙিন